Na mondhatod. Hogy kezdődik a Szent Anna több? Ki írta? Ki írta a verset? Jó, mi a címe? Ide gyere, itt mondjad, légy szíves. Légy szíves, gyere és mondd a verset. Ott a könyvnél. Igen, mondhatod.